知道宝贝啦，宝贝辛苦啦。不辛苦啊，嗯，你干嘛？我不吃香菜，不吃香菜把香菜夹掉就好啦。为什么要把饭剥出来？你是不是知道农民伯伯种地有多辛苦吗？在这里浪费粮食，七八十年代有的吃就不错了，你还挑三拣四，是现在过得太舒服了吗？给我捡回去吃掉。最近我压力很大。 嗯，你关不关门啊？啊，宝贝，我忘了。忘了？每次都能忘？跟你说多少遍了？留个小尾巴干什么？空调开着电费不要钱吗？还不赶紧去关上！快点呐！宝贝，我们睡觉吧。嗯？你不要敲我被子呀，我冷呀。我也冷呀。那你多穿点衣服呀，空调都给你打开了。 那么多脂肪来烧点，能怎么样？想要被子是吧？喂？这抖了一下被子，怎么抖抖？有什么好抖的？说让你不要抖，你还不要抖，抖抖抖抖抖，是被子跟你有仇，还是画跟你有仇？抖被子还是拆家？哈士奇都没有，你会拆？看什么看？还不给我挂上去啊？